जल्दी कर लेट हो रहा है मम्मा टिफिन रेडी हाँ बेटा रेडी है चलो जल्दी कर हाँ रेडी मेरी केमिस्ट्री बुक नहीं पढ़ रही इसलिए उसने मुझे बाहर खड़ा कर दिया मिल नहीं रहा की होमवर्क नहीं किया है हाँ? वो क्या है ना कुछ लोगों की आदत होती है मिस कितने वार्निंग देने के बाद भी ऐसा करते हैं कुछ लोगों की आदत ही होती है पनिशमेंट और अपना मजाक उड़वाने की क्यों सही कहा ना आयु मैंने मेरा केमिस्ट्री होमवर्क किया था और बैग में भी रखा था लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा लगता है किसी ने चल चल सिंपथी की हमें सब पता है तो अपने पनिशमेंट में कॉन्सेंट्रेट कर हाँ, Snoop Dogg. Ah! ah! ah! मस्त है मिस परफेक्ट लग तो नहीं गई बहुत अच्छा गिरी मिस परफेक्ट तू एकदम परफेक्ट है यार बाद अब टर्मिनल एग्जाम आ रहे हैं तुमने कुछ तैयारी की तैयारी तो की लेकिन मार्क्स का नहीं पता मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल oh, देखना क्या होगा ये से डर गई छोटे से क्या हुआ मिस परफेक्ट से डर गई परेशान भी नहीं करती हूँ तो फिर सब मुझे क्यों इतना परेशान करते हैं पढ़ाई में भी अच्छी हूँ फिर भी मुझे कोई भी पसंद नहीं करता है सबकी मैं परवाह भी करती हूँ केयर भी करती हूँ सब मेरा क्यों करते हैं क्यों god please help me help me तभी एंजल आती है और सारे डेविल्स को मार देती है और फिर क्वीन को बचा लेती है दीदी एंजल सच में क्वीन को बचा लेती है हाँ।, हाँ दीदी स्टोरी के ना असली में क्या एंजल्स होती है होती है ना मैं हूँ ना एंजल एंजल कम ना डेवल ज्यादा लगती हो अब मैं तुम्हें बताऊँ कौन एंजल और कौन डेवल है चलो सुधा सुधा जल्दी सुधा बहुत हो गए दीदी आप तो बुरा मान गई सॉरी दीदी अरे मैं बुरा नहीं मानती मैं हूँ अन्नू अन्नू मुझे कुछ फील वील नहीं होता चलो सुधा गुड नाइट सॉरी यार रहन दिन आज मन नहीं कर रहा आज का दिन ही बहुत ख़राब है यार तू बिना शायद उतना भी ख़राब वो देख मिस परफेक्ट चल इसको मज़ा चिखाती हूँ आ जा तो ठीक तो है ना अरे क्या कर रहे हो अंकल <laughs> <laughs> आप मुझसे गुस्सा तो नहीं हो अरे गुस्सा गुस्सा थोड़ी हूँ तो मेरी छोटी बहन है तुझे तो तो देख मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और चिंता मत कर मेरे दिल में तेरे तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती नहीं करेंगे तो और किसके साथ करेंगे चलो रोना बंद कर और स्माइल कर आई एम रियली सॉरी भी मैं आपको आज से प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको क्या किसी के साथ भी ऐसी शैतानी नहीं करूँगी कि उनको बुरा लगे पीट दूंगी यार बेस्ट इतना परेशान की लेकिन फिर भी तू मुझे प्यार करती है आई लव यू दी I love you so much